Saluton, cae bon venon al nia nova Zamenhof medito, la unua medito de la semaino, lunde, estas cerita al la gravezzo de factoi. Do mi legos el tiron el pagio ducen naudec è la tractagio essenzo che istuntezzo kai milligas proxime c'è la meso della pagio se teoria pripenso esto sporvi ancora un esoficia tiam iro simple che rigardo jeto oculon, er lerno libron lingvo arta. Conatigiu con la construo di otiu cilingvo. lingvo. Profundigiu iom en gian iam tre rician cae diversa spezan literaturon. Faru ian provon, rigardu la facto. Ciui sur ciu pascio sin trovas anto via naso. Cae tiam vi comprenos, cia grandega sen sensaggio si trovas sen ciui tiui frasoi, cioin vi audadis contra lingvo arta. To Zamenhof helpas nin instigi, pripenson cae cun mediton sur la gravezzo de la factoi. Do ciam pripensu la factoin antau ol esprimi priugioin. Tio ia estas la ne diru uh, consilon sugeston de Zamenhof crom la mm, temo de arta lingvo. Do, mi pensas che citiu al voco, alla factoi, en citiu epoco post facta, facte, cae post vere, verisma, mi pensas che citiu al voco ancora actualas. Ciu viciam, Ida si e factui. Mi ne stias, mi lo tion fari, sed mi ne povas garantii che mi ciam condutas. Ne diru, accord al miei desiroi. Do, che factoi rulu. Che factoi estu auscultatai fare deni. Do, mi dankas vin pro l'attento. Esas nove tre malfrue, mi bedauras. Sed mi gioias che vi daure sequas min. Gis morgao che okay, ciel ciam. Antauen. Sen fine.